Los hay que afectando ascetismo y morigeración muestran repulsión y osquedad si alguien les mienta el coño, la verga o la jodienda. Empero, en casi todos ellos encontrarán que cuanto proclaman de ciencia, nobleza y honorable dignidad se antoja tan fingido y falaz como su supuesta autoridad. Tales vocablos nacieron para que de ellos hiciesen uso los hablantes, si desde un primer momento se hubiera decidido que no debían ser utilizados, ¿para qué se forjaron, pues? Tendrían que haber sido taxativamente prohibidos, con el fin de preservar la lengua de los árabes de tales nombres y expresiones. Bien se expresó quien dijo, todo parlamento tiene su momento. وبعض من يظهر النسك والتقش فإذا ذكر الحر والأير والنيك تقزز وانقبض وأكثر من نجده كذلك فإنما هو رجل ليس معه من المعرفة والكرم والنبل والوقار إلا بقدر هذا التصنع وإنما وضعت هذه الألفاظ ليستعملها أهل اللغة ولو كان الرأي ألا يلفظ ما كان لأول كونها معنى ولكن في التحريم والصون للغة العرب أن ترفع هذه الأسماء والألفاظ منها وقد أصاب كل الصواب من قال لكل مقام مقال